buenas tardes, bienvenidos una vez más a otra emisión de Vivir en la Luz. Eh, mi nombre es Elena Rodríguez y estoy acompañadísima hoy de nuestra hermosa hermana Francis Xu. <laughs> Thank you. Did I pronounce it correctly? Yes. <laughs> okay. I've never thought about pronouncing your name before. <laughs> Nunca se me había ocurrido eh, pronunciar el apellido de Francis. That's correct. Okay. Eh, Francis, para aquellos de ustedes que no saben, Francis eh, empezó a estudiar el curso de milagros hace 10 años y hace 5 años que se volvió mensajera de paz. Es parte de la comunidad en la cual estamos aquí en eh, Living Miracles Metaphysical Center en Utah. Eh, y ella lleva, bueno, viajando con David. You've been traveling with David for quite some time as well, mm. right? For about five years. Um, Intensively, yes. Yeah, ella lleva viajando con David alrededor de cinco años intensivamente para alrededor del mundo. And you come from Australia, like I do, right? <laughs> yes, before I moved to, to the Living Miracles community, that's where I lived. Yeah. Mm-hmm, sí. Mm-hmm. Y Francis también vivía en Australia, al igual que yo, antes de unirse a esta comunidad, igual que yo. Entonces somos australianas de corazón. We're Australians of yes. yes. Um, but bueno, estamos aquí una vez más para compartir con todos ustedes eh, las enseñanzas del curso en milagros y la inspiración que venga del el Espíritu Santo. So we're here to share with everyone the teachings of the course in miracles and all the inspiration that we get from the Holy Spirit. Mm, yeah. Beautiful. thank you for having me. <laughs> Yeah, thank you yeah. for being here. Ella está muy agradecida de estar aquí con nosotros el día de hoy y bueno, para nosotros es realmente un privilegio. It's really a privilege to have you here. Thank you. <laughs> yes. Yeah, I have some questions that I have received, but I don't know if you feel inspiration to share something before the questions. Um, well, we can start with the questions and see where it goes. Okay. <laughs> Le estaba preguntando a Francis si tenía algo en particular que compartir o si vamos directo a unas preguntas que hemos recibido el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. The first question is um, Why am I an obstacle to peace when I believe I want it? La pregunta en español eh, viene de Renato y es eh, ¿por, qué, eh, ¿por qué soy yo un obstáculo para la paz cuando yo creo que yo la deseo? Mm. Wow, this is um, a very good question because um, it can, we can really go into it to sort out some confusion here. Es una muy buena pregunta y vamos a ir un poquito en profundidad en esta pregunta para, para mm, aclarar la confusión que hay. Mm. Because I, the, the, the real I, is not obstacle to peace. Porque el yo, el yo verdadero, nunca es un obstáculo para la paz. Because um, peace and love and joy is from God porque la paz, el amor y la dicha son de Dios. And who I am, the true I, is from God as well. Y el verdadero yo es de Dios también. So who I am is actually peace, is actually joy, is actually um, love. Así que quien yo soy es realmente dicha, es realmente amor y es realmente mm. paz. And this is the good news. Yeah, <laughs> big time good news. <laughs> y estas son las buenas noticias que tenemos. But this question is describing a kind of daily experience that, that we're living in. Pero esta pregunta está describiendo una, clase de experiencia diaria que experimentamos. Because in our daily experience, we most of the time we don't actually feel we are one with God, we one with love. Porque en nuestra experiencia diaria generalmente no sentimos que somos uno con Dios, uno con el amor. Mm. Well, we actually feel true um, in our everyday experience is that I am actually a separate person that is separate from our brothers. Lo que más parecemos percibir es que somos un ser separado, separado de nuestros hermanos. And I'm equivalent to this uh, body. Equivalentes a este cuerpo. Um, in order to survive or to thrive, I need to put a lot of emphasis on taking care of myself. Y para sobrevivir en este mundo tenemos gran, ponemos muy gran énfasis en mantener el cuerpo. Mm -hmm. So most of the most of our lives um, we are we grow up with this kind of notion that we we're separate from what is we perceive. y la mayoría del tiempo en nuestras vidas tenemos esta noción de que estamos separados de lo que percibimos. And our peace and happiness comes from um, getting what we want from external world. Y que nuestra paz y nuestra felicidad viene de obtener cosas del mundo externo. So that is um, you know the purpose of most of us in living this life is to get as much as we, we can have. Y el propósito para muchos de nosotros en esta vida es obtener, obtener lo más que podamos. And yet, you know, throughout life we realize it doesn't really matter Um, how much we achieve, we still feel very unhappy. Y muchas veces a, a, través de nuestra vida, no importa que tanto hayamos logrado, siempre nunca estamos plenamente felices. So here we are, we reach this point of thinking, okay, what is stopping us from feeling one with God and one with love and one with peace. Y entonces nos encontramos en este punto en el que nos preguntamos, bueno, ¿qué nos está bloqueando de ser uno con Dios y de ser uno con la paz que deseamos? So what is truly the obstacle is at the very core of who we think we actually are. Y lo que es realmente el obstáculo es lo que está atrás en el pensamiento de quién pensamos que somos nosotros. And this belief of I am here and the external world is outside and I have some kind of relationship there and I need to get. Y esta creencia de que yo estoy aquí y el mundo está allí y hay una cierta relación entre estos dos y que yo tengo que obtener algo de este mundo. And that is the obstacle. Y ese es el obstáculo. So yes, so that is, I guess, um, the confusion that we need to sort out that who we truly are is not the obstacle to peace. Y eso es una confusión, yeah, <laughs> such a beautiful point. Es una confusión que tenemos, en que tenemos que aclarar que realmente nunca podemos ser un obstáculo para la paz. Mm. So, so it seems like very, how to say, this, this confusion is so total. Esta confusión es tan total. Um, the cause of our um, suffering is at the core of our belief system. La causa de nuestro, de, de nuestro sufrimiento está en la base de nuestro sistema de creencias. And yet the the hope is actually in our everyday practice. The hope. Y la esperanza está realmente en nuestra práctica diaria. So that is the gift of this, this uh, book, A Course in Miracles. Y ese es el regalo de este libro tan hermoso, El Curso en Milagros. Jesus really wants to reach us um, through words. Jesús realmente quiere llegar a nosotros a través de estas palabras. But really what what he wants us to do is to start practicing uh, in our everyday life. Pero lo que realmente Jesús quiere es que empecemos a practicar estas palabras en nuestra vida diaria. Because in practicing these huge confusion will start to um, become clear in our mind. Porque al practicar esto, la confusión que tenemos en nuestra mente empieza a aclararse. And an experience will start to dawn on us. Y la experiencia va a empezar a, vamos a empezar a experimentarla, esta experiencia. That I have actually never been the one that has all these problems. Y la experiencia es que nos vamos a dar cuenta que nunca hemos sido esa persona que pueda experimentar todos estos problemas. Mm. The ones that has suffering and has pain and has all kinds of problems um, as related to the world. A una persona que puede experimentar todos estos problemas relacionados con el mundo, como dolor, eh, tristeza. comes from this uh, wrong perspective of how I see myself. Todo esto viene por la perspectiva equivocada de cómo nos vemos a sí mismos. So it is very exciting and the most exciting things for, for us. Así que es muy emocionante, lo más emocionante para todos nosotros is is that um, peace and joy is an experience that we can have now. Es que la paz y la dicha es una experiencia que podemos tener ahora. Yeah. <laughs> like we say here in our show all the time with Diane. What time is it? It's now. <laughs> Because yes. yes. there's only this instant. Yes. Porque solamente este instante, la hora que tenemos es ahora, no hay yes. más. yes. We don't really have to um, think that we don't deserve this happiness until, you know, way in the future after we do a lot of healing. No, tenemos que pensar que solamente merecemos esta felicidad después de un tiempo de haber tenido la oportunidad de sanar. You know, this, uh, Across does provide a way that we can connect with our right mind or the Holy Spirit instantaneously. Sí. Eh, el curso de milagros nos provee la oportunidad de conectarnos con nuestra mente correcta o el Espíritu Santo instantáneamente. And every every time we remember to connect with the Holy Spirit, we become happy. Yes, and eh, eh, eh, every time. Cada vez que recordamos el conectarnos con el Espíritu Santo, nos hacemos inmediatamente felices. So really, the practice becomes to rem remind ourselves to remember again and again and again until it becomes a habit. Yeah, la única práctica que tenemos que tener es estar recordándonos todo el tiempo, todo el tiempo Eh, el escoger de nuevo para ser felices. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, to choose to be happy. Yes. Like Jesus says at the end, towards the end of the book, choose again, brother. Yes. <laughs> yes. Como Jesús dice al final del libro, escoge una vez más. Yes. Escoge una vez más. We can choose the Christ or the ego. Yes. podemos escoger eh, identificarnos con el Cristo o con el ego. Yes, in the end, it is that mm -hmm. simple. Mm -hmm. All I have is this this moment. Al final de todo esto es así de simple. Todo lo que tenemos es este momento. And I can choose to allow my mind to go with the past or the future or to say spirit you help me now yes and we can either choose to be in the past in the era dejar que nuestra mente vaya al pasado o al futuro. Se me olvidó que estoy hablando español. <laughs> o decirle al Espíritu Santo, ok, estoy aquí ahora contigo. Yeah, and I, I, you know, I think in the Spanish community, Holy Spirit is probably very um, close to, to your heart. <laughs> Y sí, dice, dice Francis que muy seguramente para la comunidad de habla hispana el Espíritu Santo está muy cercano a nuestros corazones, and that is true, yes. Yeah, so I mm-hmm. think it's, it's a gift um, because where I grew up, Holy Spirit is so foreign to, to us. Oh, yeah, never mm. thought of mm-hmm. Sí, dice Francis que eso es una bendición realmente para todos nosotros, porque en el caso de ella, donde ella creció, en China, China, eh, el Espíritu Santo es algo que no se menciona prácticamente. Mm. a lot of the Eastern um, spiritual teachings actually block out the Holy Spirit and God. La mayoría de las enseñanzas espirituales de Asia realmente bloquean el concepto del Espíritu Santo y Dios. So when I first um, um, yeah, open up to this this Holy Spirit concept cuando ella por primera vez se abrió el concepto de lo que es el Espíritu Santo. It, it really took me a while to actually really believe that. Uh, le, le tomó mucho tiempo siempre el realmente creerlo. But as soon as I want to give my mind to say, Spirit, help me now. Pero tan pronto como ella abrió su mente y dijo, ok, Espíritu Santo, ayúdame ahora. the experience is immediate. La experiencia mm. es y fue inmediata. Mm. So it's very, very comforting. Es, es, es muy, muy um, confortable, muy... Um, sí, bueno, te hace sentir muy a gusto. Yes, mm -hmm. yes, yes. Yeah. Yes, absolutely. Yeah. The same happens to me. Like whenever I am in doubt or something, or if I have a random thought that I don't want, then I just give it immediately to the Holy Spirit, and this peace yes. comes, and it's just yes. Me pasa a mí lo mismo, cuando tengo algún pensamiento o algo loco que viene a mi mente, yo inmediatamente se lo entrego al Espíritu Santo y viene esta paz que se lo lleva inmediatamente. Yes. It's a wonderful experience. Yes. Mm -hmm. Yes. <laughs> the best experience to know the Spirit is here all the time with us, yeah. waiting for us to to just call his name, really. Yeah, es una <laughs> experiencia maravillosa saber que siempre que, el Espíritu está siempre con nosotros y no es sino llamarle y está ahí. Yeah. Mm-hmm. Mm, thank you for that. Yeah. <laughs> okay, are you ready for the second question? Yes, sure. Okay, vamos a ir con la segunda pregunta que viene de Alejandro. It's quite a long question. It's, it's a bit of a setup to it. Um, so the questions he says, um, first of all, he's saying thank you for being here, for Living Miracles community. He's very grateful. And then he's saying that um, he says, I do not know if those of us who perceive ourselves in this illusion are here for a test, sort of proof of something that we accepted before coming in. That is to say, I did not want to disown my father, and I came to this illusion knowing that I would forget, that I would disown him, but that nevertheless I would have the capacity to remember who I am eventually and return or awaken to reality. Is that option one? <laughs> or option two? I decided to disown our Father and deceive myself by believing that I can create my own separate will, even if it is only in dreams. And now I only have to accept that this never happened, forgive myself, and awaken in the joy of His eternal love. Mm. So, in summary, is it are we here for, as a proof or test that we accepted somehow, or did we decide to disown our Father? So, I'm going to ask the question in Spanish. Eh, la pregunta que viene de Alejandro. Eh, dice es que él no sabe bien si las personas aquellos que nos percibimos en esta ilusión, estamos aquí por una prueba que aceptamos, es decir, no quise desconocer a mi padre y vine a esta ilusión sabiendo que olvidaría, pero que a pesar de ello tendría la capacidad de recordar quién soy y de retornar o despertar a la realidad. O la otra opción es si decidimos desconocer a nuestro padre y engañarnos a sí mismos, creyendo que podíamos crear con una voluntad separada, así, se, así fuera solo en sueños. Y ahora lo único que nos resta es eh, aceptar que esto jamás sucedió, perdonarnos a sí mismos y despertar en la dicha del el amor eterno de nuestro Padre. So, <laughs> That's the question. <laughs> Esa es la pregunta. <laughs> yeah, I, um, I wouldn't say it's um it's a test. That's not um, the metaphysics of A Course in Miracles. Ella eh, no diría que esto es una prueba. Esa no es la parte metafísica del curso milagros. Um, a better description would be it's like a forgetting, forgetting that um, we are actually one with God and we're perfect. Una mejor manera de decirlo es como un olvidar, el olvidar que somos uno con Dios y somos perfectos. And I, I think the best way to relate to this um, is just look at instead of looking purely metaphysically, if you just look at your daily experience. Tal vez una mejor manera de mirar esto en vez de un punto metafísico es si te enfocas en tu experiencia diaria. So, in a moment where you allow your mind to to regret, regret about something from the past or feel anxious about something that's to come. En el momento en que tú le permites a tu mente eh, lamentar algo que hiciste en el pasado o volverte ansioso por algo que está en el futuro. What happens is actually your mind started to engage in in some thoughts that it, um, that surround this this uh, identity that you consider to be yourself. Lo que pasa es que estás per permitiéndole a tu mente ocuparse en estos pensamientos que eh, están que definen lo que tú piensas de quién tú eres. And you completely bought into this this thought system that you are a separate <clears throat> separate self and you need to provide for yourself. Y entonces eh, empiezas a creer en este sistema de que tú eres separado y tienes que proveer por ti mismo. Y cuando le permites a tu mente que se vaya ahí en todas estas cosas, entonces lo que pasa es que realmente olvidas quién eres tú y que te ayuda está ahí para ti todo el tiempo. Mm. So that's why we say, you know, the, the answer is the Holy Spirit. Y es por eso que decimos que la respuesta es el Espíritu Santo. It's not even for us to figure out a way back. Like to sort out our problem in forgetting. No es ni siquiera para nosotros el encontrar una manera de regresar y solucionar este problema al, al olvido. The answer to forgetting is to remember. <laughs> La respuesta al olvidar es recordar. And if in every moment we can remind ourselves, we just remember the help, the Holy Spirit in our mind and call on the Holy Spirit. Y si cada vez que estamos experimentando esto recordamos que el Espíritu Santo es quien nos ayuda y le llamamos, we will start to remember that we, we are still one with God. We never left. Vamos a comenzar a recordar que somos siempre uno con Dios y que nunca lo dejamos. <laughs> yeah, so the problem is kind of projected on the timeline as if it happened, you know, in the, you know, in the past and Yes, in the parent past. <laughs> es, como si, es como cuando nos ponemos a pensar en esto, es cuando queremos creer en, en, la línea, en un tiempo lineal y que esto pudo ocurrir en un aparente pasado. But we forget actually the problem is recreating itself in our mind in this moment. y nos olvidamos que realmente lo que está pasando es que estamos recreando este problema en nuestra mente en este momento. y si nos, damos cuenta que estamos recreando el problema en este momento, podemos darnos cuenta que también la respuesta está en este momento. And that this is the most efficient way to answer your question because that will dissolve this question that is set up on a timeline. Y esta es la manera más eficaz de resolver tu pregunta, porque tu pregunta está basada en un tiempo lineal. Mm -hmm. Yeah, brilliant. Yeah. <laughs> Brillante, perfecto, sí. <laughs> Yeah. Yeah, it's very experiential. Mm -hmm. Yeah. That's that's really the gift of the course is that the problem seems so complicated es extremadamente el regalo del curso y es que aparentemente el problema es tan complicado. And the mind that tries to understand the problem um, believes that if I understand the problem, I will provide the solution. Y la mente piensa que si puedo entender el problema, entonces voy a encontrar la solución. And has such a hard time to accept that the answer is so simple. Y tiene tanto tiempo, le cuesta tanto trabajo aceptar que la respuesta es tan simple. The course actually says uh, um, the ego will feel um, insulted of how little its own part is. <laughs> el curso de hecho dice que el ego se va a sentir insultado de, um, cuando se da cuenta tapa la parte tan pequeña que juega. Yes. <laughs> Yes. And all, all, we need is actually the, our willingness, no? Our yes. tiny willingness. Yes. Todo lo que necesitamos es nuestro deseo de permitir que esto pase. Yes. Yes. This is our relationship with the Spirit, and remember, remember Him is our solution. Yeah, mm. beautiful. Nuestra relación con el Espíritu Santo y el recordarle todo el tiempo, estar presentes. Esa es la solución. Mm. Yeah. <laughs> so perfect. <laughs> Thank you. You're so welcome. Yeah. Gracias Alejandro y gracias Renato por las preguntas. Si algunos de ustedes tienen más preguntas, por favor escríbanos. Acá tenemos a nuestro hermoso Eric y a nuestra hermosa Diane que están monitoreando las preguntas y comentarios. Déjenos saber. Is there any questions so far? No, just lots of thank yous. Lots of thank yous. <laughs> Solo tenemos muchas eh, mm. gratitud y gracias. Mm. only thank yous and yeah <laughs> and love from the Latin America community. Or no, because we have people sometimes from Spain, mm. so it's not only the Latin America. Tenemos gente también que nos acompaña de España a veces, así que mi error cuando digo mm. que solamente de Latinoamérica. Mm. Yeah, we have a very. I feel like Spain and and Latin American is, you know, very receptive to the message of Jesus. Yeah, <laughs> Francis siente que la gente en España, la gente en Latinoamérica están muy receptivas a los mensajes de Jesús. Eh, yes, yes totally. <laughs> so that is already, you know, such a huge gift. Eso ya por sí es un gran, gran regalo, sí. And speaking of gifts and community in Spanish in Spain, mm. comes to my mind that Kirsten is going to be there very soon. Yes, yes. Entonces, para, que viene a mi mente ahora que estamos hablando de España y de la comunidad y del mensaje. es que Kirsten va a estar en España muy pronto. Yeah, we it seems like we we do have this um, connection with uh, Spain and the mm-hmm. Spanish speaking community. parece que tenemos esta conexión realmente con la España y la comunidad de habla española. We, you know, we have a community in, in Mexico, in a Spanish uh, speaking country. Uh Tenemos una comunidad o una casa en, en México, en Chapala, México, que, donde obviamente hablan español. And in the past few years we had a few of uh, six week long devotional retreats. Y en los últimos años hemos tenido eh, retiros espirituales de seis semanas. Mm-hmm. And I have a few uh, centers actually in different periods of time in ah. Europe. They're all in Spain. Ah, y hemos tenido diferentes centros a través de los años localizados en diferentes lugares de España. Yes. Mm-hmm. So yeah, I just came back um, from from our center in Spain. Eh, Francis acaba de regresar de nuestro centro en España, la Casa Miexa. La Casa Miexa, mhm. yes. Mm -hmm. And Kirsten is, is going over there in, I think, 10 days. Y Kirsten se va para allá en 10 días, va a yeah. estar en España. Oh. <laughs> Such a gift. Yeah. yeah. And we're going to have a, a Christmas silent retreat. Yes, we're going to have a 10 day silent devotional retreat with, with music and with expression, but mostly um, quiet joy. Sí, vamos a tener 10 días de estadía devocional. Eh, que básicamente es en silencio, pero no total. Realmente también hay música y oportunidad de compartir y es para la época de Navidad. So es, una, es un regalo muy lindo. Es un a mm. beautiful gift todos mm. for all who can go. <laughs> yes, yes. Just uh, feel this is a gift as well to be able to you know have some kind of program to in Spanish and ongoing and to really engage our friends that speak Spanish. Yeah, este es un regalo muy bello para toda la comunidad, la oportunidad que tenemos de compartir el mensaje. No solo en inglés, pero también en español. Mm. Yeah, it's such mm. a beautiful gift. Yes. And then, because we don't have only people that speak Spanish that are watching, but also the English speakers, is, is always like a double, <laughs> yes. double gift. Siempre es un doble regalo porque tenemos gente que también nos acompaña de habla yes. inglesa. Yes. Mm -hmm. So if you ever um, feel you want to um, come to our retreats or come to our community, you will be able to join us in this in this devotional vibe. Si ustedes eh, sienten alguna vez el deseo de venir a nuestras casas, nuestros centros para alguna estadía devocional o como voluntario, bueno, son yeah, más que bienvenidos. It's beautiful because I always consider our center um, like the movie. As It Is in Heaven. Have you seen it? Oh, I think it's i a Swedish movie. Oh, no, no, I was confused. No. Eh, dice Francis que ella piensa en nuestra comunidad como una película que se llama uh, As It, uh, the movie name is uh, the English name is yeah. As It Is in Heaven. As It Is in Heaven, como es en el cielo. Did, have you watched it? Mm, yes. No, I have not watched it. Yo no la he visto. <laughs> no sé si ustedes la han visto la película. Yeah, there uh -huh. is a there is a key scene in the movie where um, the group came together and uh, a musician asked them to sing their own tune. Hay una escena en la película donde la gente viene junta, o sea, se juntan y el, alguien les pide que canten a tune. like a, their own tune, like whatever they feel to sing. ah, sing. que ellos canten como su propio tono, lo que sientan que quieren cantar. And before they um, they have a lot of projection and attack thoughts in their mind, they couldn't be in harmony. Y ellos todos al principio tienen muchos pensamientos, se ataque en su mente y entonces no pueden cantar en armonía. So sometimes I see our centers and retreats just like that. Y a veces ella ve que nuestros centros, nuestros grupos son así. Uh, we come together people from different backgrounds. Nos unimos personas de diferentes eh, de diferentes lugares. But very sincere, we all want to come to here to heal our attack thoughts. Pero todos venimos con un corazón sincero y con el deseo de sanar los pensamientos de ataque. And we want to forgive, we want to uh, remember who we are. Y queremos perdonar y recordar quién somos. So when we all come together, um, when we live together 24/7. Así que cuando nos unimos y vivimos juntos 24, 24 horas, 7 días a la semana, normally we we're given projects to start working together. Y, se nos, y recibimos proyectos para empezar a trabajar juntos. And as soon as a group of people come together to work, they start to notice if they have attack thoughts, they're not going to be in harmony. <laughs> <laughs> y tan pronto la gente empieza a trabajar juntos, empiezan a dar cuenta si tienen pensamientos de ataque y no van a poder trabajar en armonía. Yeah. So through the the projects, the teamwork, we are really trying to to find the harmony underneath it. Así que a través de estos proyectos y todos en los que trabajamos siempre en, eh, buscamos encontrar la armonía bajo estos proyectos. And the way to do it is really allowing anything that is um, not love to come up and to be expressed. Y la manera de hacerlo es que reconocer lo que estamos experimentando no es amor, dejarlo que venga arriba y expresarlo. And to be forgiven. Para que sea perdonado. And in the end we all reach this um, um, clarity that we are in tune with the Holy Spirit. Y al final todos recibimos esta claridad de que siempre estamos en, eh, eh ¿cómo se dice?, sincronizados o sintonizados con el Espíritu Santo. That's where we can be in harmony with each other, is when we are in alignment with the Spirit. Y ahí es cuando podemos estar en armonía con nosotros, entre nosotros, porque estamos en armonía con el Espíritu Santo. So, I really enjoy living with all our friends together. Y Francis realmente disfruta de vivir con todos nuestros amigos aquí. And me too, I also enjoy it. Yeah, <laughs> yes. yeah. Yo también lo disfruto mucho. Yeah, nothing is better when we all come for, for this one purpose of healing. You know? No hay nada mejor que cuando todos nos reunimos con este propósito de sanar. Yeah. Yes, absolutely. And for me, it's the, the joy to know that everybody that I'm looking at in this room <laughs> or outside this room is here with that purpose. You know, y para mí la dicha es de, eh, para los que quieran venir aquí, eh, mi dicha es que ah, las personas que yo miro aquí en esta habitación o fuera de ella, para mí son una bendición porque yo veo que ellos tienen el mismo propósito que yo, que es el despertar. Mm. Mm-hmm. To wake up, <laughs> to awaken to the truth. It's very precious. Mm-hmm. yeah. es muy precioso. Mm. So now it's a precious, precious opportunity. So I invite everyone to, I mean, not everyone, but <laughs> whoever can come and, and share with us. It's beautiful. Aquellos de ustedes que puedan venir y participar eh, con nosotros, or even those of you who can't, we have options for you to join with us from your houses. Like if you connect on a eh, circle of support, si, you can join with us and volunteer helping us. Y si están ustedes en su casa no pueden venir a ninguna de nuestras comunidades o casas, pueden suscribirse en el círculo de apoyo eh, para que sean voluntarios desde sus casas y nos pueden ayudar, colaborar. This is also a wonderful experience. I've received report from people that the ones that are helping us remotely from their houses mm. because they're just going to the teachings. Yes. And they're just oh my God, this is coming up. Yes. It's such a beautiful gift. Yes. because also the thing is we are here to to learn to give our mind to to the Holy Spirit to use. Uh mm-hmm. -huh, porque estamos aquí con el propósito de dar nuestra mente al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo la use. So that's what what is happening in our center um, and anyone who is working like with us. Y eso es lo que pasa en nuestro centro o con cualquier persona que esté trabajando con nosotros. We just want to allow the guidance to direct our mind energy toward what serves the spirit. Y nosotros solamente queremos de dejar que el, el, Espíritu Santo sea quien dirija nuestra mente hacia dónde va, la vamos a enfocar. And what I give, I receive. So when I give support to the Spirit, I receive support from the Spirit. y lo que nosotros damos, recibimos. Así que si damos al Espíritu Santo, vamos a recibir del Espíritu mm. Santo. So when yeah, this becomes a, actual daily experience. Y eso se convierte en una experiencia realmente diaria. And that is realmente um, that experience really convinces us to, you know, not dependent on, on our own effort. Y esa experiencia nos enseña realmente a no depender de nuestros propios esfuerzos. Yeah, yeah. to trust. Yeah. yeah. to fully trust. El confiar plenamente. Yeah. Uh That we are always loved. Yes. There is not one second that we are not loved. Yes. Confiar en que somos siempre amados. No hay un solo segundo en el que nuestro Padre no nos ama. Yeah. it's <laughs> so joyful. Yeah, that's beautiful. Yeah. Eso nos causa mucha dicha. Estar aquí. Yeah. <laughs> No. Anything? Yeah, okay. uh, <laughs> bueno, parece ser que no tenemos más preguntas de ninguno de ustedes. So, what can I share with you guys? Oh, well, that we're gonna have we're gonna be starting soon the 30-day program 30 day in Spanish Mm. on the in the 12th on the 12th of December, and the English one in English the 30-day program in English starts in January Eh, on the 2nd of January. Eh, para aquellos de ustedes que están interesados, vamos a empezar nuestro programa de 30 días eh, en español el 12 de diciembre, el de inglés empieza el 2 de enero, por si les interesa también. Eh, this is a free resource, and um, it's beautiful. It comes to your inbox on a daily basis for 30 days, and it's a journey that you know we can all es una experiencia muy linda porque eh, todos los días, por 30 días, recibes un correo y nos ayuda a estar siempre en contacto y estamos compartiendo este, recorrido juntos por 30 días. That's also something wonderful. I just links ah, y nuestro amado Eric acaba de poner los links ahí abajo para todos ustedes que se puedan suscribir. Tienen hasta el 11 de diciembre porque empezamos el 12 de diciembre. Yeah. and well so i don't know if there's anything else that you would like to to share mm. with all our audience today <laughs> yeah i just feel um, very grateful to be guided to, to be on this path yeah, Francis quiere compartir con todos ustedes que ella está muy agradecida de estar en este camino. And I feel this is a, a very amazing message to actually share with you all. Y que este es un mensaje maravilloso y poder compartirlo con todos ustedes. And in the Course in Miracles, Jesus actually says, um, "The messenger of God received the message first. Y en el curso de milagros, Jesús dice que el mensajero de Dios recibe el mensaje primero. Meaning that we don't give anything that we haven't um, embraced and live. Esto quiere decir que nunca damos nada a, no ser que lo hayamos recibido y abrazado primero. So, uh, so really, this is not um, a teaching that, that can be shared with words. Yeah, so realmente esta no es una enseñanza que solamente se puede eh, compartir de palabras. it is uh, a message that, that is lived and then shared through, through the the experience and the conviction in the heart. Este es un mensaje que realmente se vive y de a partir de esta vivencia es que la, la compartimos con los demás desde el corazón. Yes. Mm -hmm. So that's that's my um, blessing and my prayer for for all of you that we allow this message to be our guide in our lives. Y esta es la bendición y mensaje de Francis para todos ustedes y es que permitamos que este mensaje, que estas enseñanzas sean parte de nuestra vida. And uh, who you are will become the teaching. Y quien, quien tú eres se vuelva la enseñanza. That is so beautiful <laughs> Y quien, tú eres se vuelva la enseñanza. Qué oración tan linda. Yeah, mm-hmm. and I just remember this sentence. Um, I think it's the true message of crucifixion. El verdadero mensaje de la crucifixión. Jesus says, um, do not teach that I died, but teach that I live in you. Sí, Jesús dice, no enseñes que morí, enseñas que yo vivo en ti. That's the true message of the crucifixion. <laughs> Es el mensaje verdadero de la crucifixión. Yeah. And that is the true message of Course in Miracles. Ese es el verdadero mensaje del curso en milagros. And that the Son of God is free. The yes. Son of God is eternal. Yes. El Hijo de Dios es libre y el Hijo de Dios es eterno. Yes. Mm -hmm. And that's our our um, how does say our purpose together. Y ese es nuestro propósito juntos. Mm-hmm. Yeah. Yeah. <laughs> Oh. <laughs> It's so wonderful to have you here. Es maravilloso tener a Francis aquí. Ah, bueno, muchísimas gracias también a todos ustedes por acompañarnos una vez más. Mm-hmm. Em, les recuerdo que estamos aquí este miércoles con David Hofmeister. David va a estar aquí again with our, show on Wednesday. Ah, great. Entonces los esperamos aquí a las 6 de la tarde Hora de la Montaña, 6 p.m., Mountain Standard Time, <laughs> with David once more. Y ah. bueno, hasta ese entonces, con mucho amor, los dejamos el día de hoy. Gracias por su compañía. <laughs> Lots of love. Bye bye. Bye. Bye.